जी दोस्तों आज हमारा न्यूयॉर्क में तीसरा दिन है और जैसे कि आप लोगों को मेरे पहले वीडियोस में पता लग गया होगा कि हम staying in Airbnb apartment तो ये Airbnb N B apartment जो है वो बुनियादी तौर पे बजट ट्रैवलिंग के लिए होता है वो तमाम लोग जो कि अपने ज़्यादा पैसे नहीं खर्चना चाहते महंगे होटलों में रहने के तो वो इन सस्ती फैसिलिटी से इंजॉय कर सकते हैं लेकिन इसकी प्रोज कौन से यहाँ पे B N B Airbnb के जो अपार्टमेंट है उनके अंदर क्योंकि नाश्ता नहीं मिलता इसलिए अभी सुबह सुबह जाके जो है वो ये ब्रेड खरीदी है आ, कुछ अपनी एनर्जी देने के लिए क्योंकि बहुत चलना पड़ता है तो कुछ बनानाज ली हैं कुछ फ्रेश जूस है और ये दो चीज़ें हैं जो कि हम पाकिस्तान से अपने साथ लेकर आए थे क्योंकि यहाँ पे आपको लिप्टन की चाय नहीं मिलती तो ये हम अपने साथ लेकर आए एक एवरीडे का दूध चाय वाला लेकर आए तो अब हम अपना जो ब्रेकफास्ट है वो बनाना स्टार्ट करने वाले हैं भी मैं आपको दिखाऊंगा मेरे जो दोस्त हैं because I am not good in cooking मेरे दोस्त अभी बनाएंगे ज़बरदस्त नाश्ता नाश्ता करने के बाद हम निकलेंगे आज न्यू ब्लॉक के सैर के लिए तो हमारे साथ रहिए और ये हमारा जिस अपार्टमेंट में हम ठहरे हुए हैं ये उसका लिविंग रूम है छोटा सा लाउंज जिसके ऊपर आप बैठ के टीवी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं ये मुबशर हैं जो कि हेलो मुबशर आज you enjoying stay in this apartment और ये उसके साथ यहाँ पे टीवी uh, दिया गया है जिसमें इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है स्मार्ट टीवी है तो you can watch almost everything और uh, जी मुबशर तो can you please start and in the mean time maybe I will try eating some bananas? So let's try to make some eggs omelette. कल हमने जो एग ऑमलेट बनाया तो जो कि हम दोनों को प्रैक्टिस नहीं है तो हमने उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिर्चें और बहुत ज़्यादा सॉल्ट डाल दिया so, let's try to put तो less chilies it's a hot red chilies and uh, there is another some sort of spices as well as some salt Uh, let's try to make uh, as less as uh, said by Mr. Zahid. So we'll try our best to make some good things for today breakfast.